estou absolutamente e gratamente sorprendida do cambio e da transformación. Non somentes hai espacios para que os vehículos podan seguir circulando con zona de aparcamento, senón que o máis relevante é que isto está pensado para as persoas, para que as persoas ocupen o espacio público. Música Gracias, alcalde, por ter continuamente ideas, por estar promovendo proxectos para o teu Concello, pero tamén para o consunto da provincia. Estamos sendo capaces de levar a cabo unha transformación como nunca se deu na provincia de Pontevedra. Música pues esta é unha delas financiada 80% por eh, fondos europeos, 20% fondos da Diputación e unha humanización que é o que dape a, eh, o proxecto o proxecto estrella e a, a nosa ambición e, e, este, e a nosa obsesión de poder eh, recuperar eh, como vila termal Ponte Caldelas. Non?